我们除了周一、周二以及周三呢，都是适宜进行普渡的部分。再来呢，让我们来看一下，就是针对周二这一天，我们会迎接的是处暑。而处暑呢，它是会在上午的十一点十七分进入这个节气，在当天同时也逢到的是我们的天赦日。那么乌兔太阴的吉时落到了吉这个午时。 所以也意味的是，从上午的十一点一直到下午的一点，这两个小时的区间呢，除了很适合我们可以帮自己纳财、存入钱目去做随手的零钱捐之外呢，也很适合在当天呢，就是在上午的时候呢，清理我们的聚宝盆。那么在当天呢，也适合可以针对，如果你想要沐浴来让自己可以。 把这个身体的这个晦气呢给消除掉也是很适合的。那么我们这个存这个钱母的时间点哦，尽量是控制在我们的这个早上的九点到十一点的这个时间，因为在这个时间点呢是逢到日入，所以也意味的是说可以比较早呢迎接到我们要的正财以及偏财。 那么午时的时间呢是比较适合针对长期的，所以您也可以适用呢用两段时间呢来去做这个存钱木以及做零钱捐的部分。那么再来呢，在当天也很适合针对，如果您有需要入宅安香，也都是可以在周二这一天办理的。再来就是针对周三这一天，我们会迎接的是一元四将。 那么在这一天呢，一般是适合可以补财库的日子，但是因为在这一天呢，我们逢刚好逢到了财离日来搅局哦，所以在这一天呢，其实它是比较适合呢，要先做一个破解的方法，然后再来补财库。那么破解的方法也很简单，也就是我们先用零钱捐或是随手捐的方式哦。 小额捐款呢，来破解这个离财，让财先离身，然后再来补财进来哦。所以呢，要先记得在周三进行任何的一个祈福求财的的这个仪式之前，都要先舍再求，才能够心想事成。那么在当天同时逢到了戊修灶的日子，因此也不建议在当天呢，针对厨房的位置做动工。 那么我们再来就是看周四这一天，我们会迎接的是三上天贼日。那么在当天呢，除了是不宜落账之外呢，也要特别留意的，就是在当天比较容易会因为火星这个星数呢，引来一些不必要的纷争，而容易呢会导致，比如说会有一些。 呃，惩罚，那这个惩罚也会代表是因为天贼星宿所带来的一个影响，通常会代表是财务上面的一个损失，或者是精神上面的一个耗损，所以切切记呢，在周四这一天，尽量呢还是不要跟他人哦去有这个争执哦，或者是有一些意见不合的状况，才会是比较理想的。 那特别会影响的生肖呢，会针对这四个生肖：属牛、属龙、属羊以及属狗。所以这四个生肖的朋友就要格外的再注意一下在人际方面的互动。那么在当天呢，除了不利这些事项之外呢，它是很大力，我们可以针对开运的物品做开光的。有需要的朋友们可以前往到附近的庙宇。 和过炉开光，再来就是针对周五这一天，我们会迎接的是天罡重日，但是呢，我们也要特别注意一下，在当天同时逢到了是四穷九空哦，因此呢，在当天老师不建议呢有这个集市呢，或者是去执行一些特定的事项，尤其是交易啊，还有路宅呢，都会相对的是避讳的。 那么在当天呢，因为我们逢到的是穷以及空，因此老师会建议，如果我们想要呃舍弃我们现有的一个呃运势，比如说你已经在运势很底端了，呃，你觉得已经到了底谷了，我们可以透过沐浴的方式哦，加上那个呃，比如说有艾草的香皂或者是精油的的这个味道的。 沐浴乳哦，来达到这个除秽、抛掉晦气的部分，来帮自己重新起运。那最理想的话呢，也就是建议要搭配上吃一天的方便素哦，尤其是针对有犯魁罡的朋友们哦，牛肉跟相关的加工食品更是忌讳哦，千万不宜在当天食用哦。再来呢，就是针对周六这一天，我们会迎接的是朔。 那么时间呢，会是在下午的十六点十八分。因此呢，在这一天呢，其实它也意味的是说，可以把你本来有一些想法的东西，把它付诸行动。在这一天很适合呢，出行启程去完成一些事项，或者是呢，也很适合去习艺、去拜师啊，或是决定好你要去加上哪一些课程哦，都是很适合的。 那么在当天也很适合可以拜会亲友，有要动土需求的朋友在这一天也是很吉利的。那当天也很适宜可以做安香。最后我们来看一下，就是针对周日这一天，我们会迎接的是诸神朝天的日子，同时也逢到了大偷休日，所以针对家中有部分要修缮的、要敲敲打打的，或者是要移动家具的，都可以不用。 特定的看时辰，在这一天去进行。那么同时呢，在当天也是很适合安葬相关的事宜，还有针对如果您家中的花圃有蚁患，我们要断蚁，也很适合在当天去做投药的动作。好，那么再来呢，我们来看一下，就是针对当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是属狗的朋友，第二名是属鸡的朋友，而第一名呢是属老鼠的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么基本上呢，在当中这三个生肖的朋友相当的八面玲珑，也能够跟周围呢保持和谐，与人这个共处的时候呢，也能够适时的说笑话。 所以呢，你们是相当能够在当中掌握好现场的和谐气氛哦。但是呢，因为你们本身的这个呃个性使然哦，比较喜欢把一切的事项都是采公平处理的态度哦，所以有的时候可能会太过的这个精巧或或是精于衡量下，导致呢你临时需要去。 下断定一些特定的事实的时候呢，你就会变得比较犹豫不决，所以这也是要针对这三个生肖的朋友在当周执行业务的时候要特别注意的地方。那么在当周也要提防你们自己进入了这个工作狂的一个模式哦，因为呢，当你把事业当成是你的恋人来对待的时候，你可能会过度的投入。 反而会容易导致跟另外一半相处或是在家庭上会有失和的疑虑哦，所以这一点请务必在当周也要采取好一个平衡的措施跟时间上的分配。再让我们来看一下其他生肖的朋友们在当周又有什么需要留意的地方。首先第一个是针对属老鼠的朋友。 属老鼠的朋友呢，在当周呢是属于口碑建立的一周，那这也代表是呢，我们在事业上面的口碑和专业的特色呢，已经渐入人心的一个状况哦，大家都能够看到你的表现和能力，因此呢，他们也非常的愿意跟你进行更多方位的合作。那么，请你要更加的注重在直觉跟你内在的一些影响，要边。 审视，然后边去做调整哦。因为呢，你在这个时期，你的正能量是大增的，所以你的知名度还有一些社群的影响力呢，也会逐步的打开。不妨，如果你的业务呢，是可以透过，比如说 Instagram、Facebook、Line 哦这些社交软体呢，去拓展的时候呢，可以多加的利用一番哦。 因为呢，你可以从这边呢得到不少大家的认同以及青睐。那么在工作运好的时候，也同时代表是你比较容易会受到，呃，大家的一个重视哦。自然呢，你的正财运呢也会是相对的不错的。但是都回归到一个重点，就是你务必要动起来哦。那么这样子呢，才能够积极的呢展现出你想要把握机会，运用本周的好运。 那么自然，财神在当周也就不会忘了照顾你哦。那么在当周，我们的运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而针对属老鼠的朋友呢，我们在当周的开运花呢是紫罗兰。那么紫罗兰呢，它是一种盛开在五六月间哦，像鞋钉状的一个花卉。那么这样的一个花呢，它的花气是相当的逼人的。 虽然它是属于野生的植物，但是呢，园丁呢是十分喜欢把它种植在窗户的下方，主要是希望能够透过它的香气呢，把这个芬芳的气息带进到了屋内。因此，在它的祝福之下，也代表的是清凉。那么属老鼠的朋友哦，受到它的祝福的一个状况之下呢，也代表的是呢，你在当中呢是很容易。 给他人呢，感受到类似这样的清爽的特质哦，而且你会比较希望谈一场纯纯的爱哦。那么这样的你呢，就要特别注意一下，因为你想要的是比较简单的爱情，所以千万不要让自己误触了禁忌的爱，或者是跌入三角关系哦。再来呢，我们让我们来看一下，针对下一个生肖呢，是针对属牛的朋友。 那么属牛的朋友呢，在当中呢，我们是逢到需要有一波调整的状态。那这也意味的是，我们在工作上面呢，是面临了一个转弯的一个期间呢。因此，在工作还有人际关系跟生活上，你可能会可预期的会看到一些需要做蛮大的一些调整跟变动，可能比较明显的方向会是类似像你整个。 呃，schedule timetable 都需要去滚动的是去做调整。那建议呢，你务必要跟你的直属上司呢做好这个关系哦，要打好关系啊。那预留一部分身上的现金呢，来当做生活的一个预备金。再来呢，也建议你们一定要把我自己的作息呢调整好，这样你才能够面。 对呢，这个突如其来的一个一波的这个大转变呢，或者是调整，那么也建议你们呢，在当中呢是不需要去提期待呢有这个大明大放的状态哦，尽量是让我们的心态能够保守，然后适时的放松呢，这样子就会是最好的应对的方式。那么在当中我们要留意的天数有两天，除了周一之外。 还有周四，而针对属牛的朋友，我们在当周的开运花呢是波斯鸢尾花。那么波斯鸢尾花呢，它的花其实是有蛮多颜色了，呃，比如说有白色、黄色、绿色、蓝色等，是相当的多彩多姿的。那这样的一个花呢，其实在古代的时候呢，这个远征这个波斯的这个。 呃，溪谷猎人他们看到这个花的时候，脑中就浮现出像红之女神的爱丽丝，所以呢，她的祝福也代表的是华丽。那么出生在这一天哦，或者是说在这一个礼拜呢，受到这一个波斯鸢尾花祝福的人呢，都容易让人感到是有这个。 多才多艺的那一面，而且总是会让人家觉得你就是有一个非常闪亮、呃辉煌的个性。那特别要留意的就是，呃，你在跟人相处的时候呢，就会有让人家觉得总是很容易就是跳来跳去的，有这种见异思迁的倾向哦。 所以，请务必在跟人互动的时候，要多加的留意一下，才不会错失良缘哦。再来，下一个生肖呢，是针对属老虎的朋友。属老虎的朋友呢，在当中是属于呃要有这个学习意识的一周。那么，在本周，请你们务必一定要意识到自己呢有大量的内容哦，呃是需要去恶补的。 然后需要再去认识跟学习的，因为这也是要帮助你在年底前呢，能够进一步的确认你目前的工作的那个方向的一个模式哦。所以，请你要好好的把握，因为在你有这样的一个意识之后呢，你就会逐渐的进入佳境，那对你自己也相对的会越来的越有信心。 那么越积极越努力呢，就可以换来别人对你的认可以及赏识。所以，请属老虎的朋友呢，一定要更加的有弹性的去处理你眼前的一些资源的调配。那这当然呢，也针对了无形的资源，比如说时间上的运用。那么，针对在健康的部分，老师要特别提醒一下，我们要多留意一下膝盖、牙齿、骨盖、关节。 好，或者是风湿相关的问题。好，那么请同时呢，也要留意在当周的周二是我们要留意的天数哦。再来，针对属老虎的朋友，我们在当周的开运花呢是雪花莲。那么在英国有各个的地区呢，都给予了它不同的名字，比如说山谷的铃声、二月的白衣少女等等。 那么这些名字呢，都意味着是说，雪花莲它其实是盛开在寒冬的时期。那么也意味的是，它告诉的人们，一旦我开放了，就代表的是春天即将到来。所以呢，在它的祝福之下，就代表的是欢喜啊。所以收到它祝福的属老虎的朋友们，在当中呢，其实你们会有不畏逆境，还有这种艰难。 坚忍不拔的这个性格哦，呃，对你们来讲，很多事情呢都会像是先苦后甘。只要你们愿意呢，辛苦的去播种、去努力，就能够有事后欢喜收割的一个局势哦。再让我们来看的，就是下一个生肖，是针对属兔子的朋友。属兔子的朋友呢，在当中是属于需要扛住压力的一周。 那么在当中，老师会建议我们要注意的是家庭跟事业，请你务必都要同时的去兼顾哦。那我们在工作上面呢，不要去怀疑上位者，不要去怀疑我们的上司所做的一些呃决定或者是决策，不要跟对方逆着干就对了。那不管你的压力啊，或者是责任呢，只要你在当中是能够适时的扛住，那么。 这个丰收的果实就会是你的，因此在当中，积极行动是你获得成功以及财运最大的关键，尤其是针对做业务跟外务的朋友们哦。那么在当中特别要留意一下我们的淋巴系统、皮肤、牙齿，或者是有偏头痛，因此呢，适度的一些保养是必须的。 那么再来针对在当周呢，属兔子的朋友会建议要留意的天数是当周的周三。而在这个礼拜呢，我们的开运花呢是盐湖所。那么盐湖所呢，它有一个小名叫做大地之物，主要是因为它是这个生长的相当的茂盛的绿意，总能够让这个平地呢看起来就像升起的雾一样啊。 那么，即便呢，就是在大太阳的气候下，也会看起来好像有绿雾一般，呃，就像是一个幻想的光景一样。因此呢，在他的祝福之下，啊，代表的是属兔的朋友们呢，在当中很喜欢进入这种小小的 fantasy 幻想。你喜欢静静的沉思，那么适合你的对象呢，就最好是能够配合你这点，或者是呢，能够。 静静的陪伴着你，让你们一半哈享受这个宁静的片刻哦。好，所以在这个礼拜呢，你在对于在感情的相处上面呢，你是比较希望呢能够拥有自己的空间跟时间的。再来下一个生肖是针对属龙的朋友，属龙的朋友呢，在当中是属于需要注重基础的一周。 那这也代表是呢，我们要把这个重视的的这个主轴呢，放在原本基础的工作的内容上面了。那再透过它呢，来去延伸一些不一样的表现，那再开发一些潜在的能力，来让别人看到你强大的基本功的底子。那么再来呢，要在当中尽量能够表现出呢，你的心情呢，不是。 会受到他人的这个影响，好，而进入这种纠结的拉扯的一个 loop，好，所以呢，请务必呢，呃，在当中呢，要让自己呢，想要表现的很强大的同时呢，也务必要严实谨慎哦，那也要小心，不要去招惹一些不必要的麻烦，那更要注意要，呃。 适当的呢，拨一些时间呢，离开你的座位。那么这主要呢，是因为呢，呃，常坐对你的这个腰啊、脊椎啊，会是有一些负担的。所以适当的走动呢，可以缓解这些可能会有的腰酸背痛。那么在当中呢，属龙的朋友呢，要留意的天数有两天，除了周四之外，还有周日。 那么在当中呢，属龙的朋友，我们的开运花呢是醋酱草。那么醋酱草呢，在苏二呢是人们相当喜欢饮用的叶子之一哦，因为它不但是呃带略带一点点的酸味哦，好喝之外，它还可以针对呃缓和发烧跟调血血呢都有相当好的一个功效。 所以像是一个蛮健康的食品的花，所以呢，在他的祝福之下，也意味着是在当中属龙的朋友，请务必要多加的注意我们的健康以及我们的饮食习惯，在生活上的规划，请尽量呢要呃充分的了解，好，你到底是呃，比如说几点需要做什么。 好，或者是说我们的这个目标是什么时间点要做什么？呃，类似这样的一个 timeline 的规划呢，请务必要完全的把它先规划在脑海里。那最主要的就是这个先决条件，就是你要让天时地利人和都站在你这边。所以你务必要先做好这样的一个 checklist，才能够知道你到底完成度到了哪里，什么时候又有能够。 适时的推出进行，再来下一个生肖是针对属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在当周是属于热情满满的一周，这也意味着是我们在工作方面呢，会有一个蛮大的要升哦，所以你虽然可能会一时觉得有一点点辛苦哦，那但是呢，事后你会甘你会甘之如饴哦，所以呢，呃。 尽量让你在工作上的时候呢，充满 passion 哦，让这个热血充满，那么你在工作上的品质啊，还有跟人相处的细节呢，就一定都会提升，而让你的运气呢，也一并的一起提升哦。那如果你可以让自己在现有的这个资源的基础上呢，发挥创意，就还可以引人瞩目，带来更多的机会跟财运。 那么在当周呢，在我们的这个健康的部分哦，老师会建议我们要多加的留意一下私密部位的保养哦。那么再来呢，我们在当周要留意的天数是周五。而针对属蛇的朋友，我们在当周的开运花呢是君子与淑女。那么君子与淑女呢，这个花的茎叶，哈，还有它的这个花呢。 都是长得相当的不可思议哦，就像英国乡下人所戏称的哦，它可能就很像呃小狗的这个生殖器官，或者是像小男孩的宝贝一般哦，总是会有一点这种开玩笑的口气哦。所以呢，受到这一个花的祝福的朋友们，属蛇的朋友在当中呢，也会意味的是，你们在跟他人相处的时候。 要特别留意一下说话的口语的语调，不要有太轻浮的感觉。虽然呢，呃，在当中你是可以表现出很不拘小节，能够侃侃而谈，个性很豪爽，很爱笑。但是如果你没有拿捏好尺度，就很容易让别人呢私下会对你有一些成见哦。 那么在当周，其实呢，你也会是一个很极度想要享受人生的一个状态，所以不妨呢，要找到跟你一样的同好一起去啊度过这一周哦，会是相当不错的。那么再来下一个生肖是针对属马的朋友，属马的朋友呢，在当周是属于积极主动的一周。 而这也意味的是呢，在当中呢，如如果有跟你一起携手合作的对象或者是客户呢，都比较容易会是属于年轻的人哦。所以在整体上，你当然可能会觉得好像会被他们感染到，所以你会有更多的一些动力跟这种热血的这种情怀出来。但是你也不要忘记要持续去表现出让人眼前一亮呢，然后去。 那个别具一格的这个独创的能力呢，才能够展现到自己的经验老道的这一个样子哦。那再来呢，在当中呢，你的工作的机会呢，还有一些能力呢，也会大大的提升。那么要提醒的呢，就是因为在当中互动的对象多数是以年轻人居多，所以呢，呃，有可能因为世代的一个差异。 所以大家的想法跟立场不见得会完全的一模一样，所以要留意，就是你们在观众的这个关注的一些重点的部分，也可能会稍微的不同，那么就比较容易会造成一些误会，所以尽量要多做到一些沟通、尊重哈，然后还有稍微的要保持好。 公私分明的这个距离，这样子就可以减少不必要的摩擦。那么在当中属马的朋友呢，建议你们要多留意腹部肠胃，还有尽量要维持正确的睡眠时段。那么在当中属马的朋友要留意的天数，有一天是周六。而在当中呢，属马的朋友，我们的开运花呢是千屈菜。 那么千屈菜呢？它是生长在沼泽或者是河岸地区。那么爱尔兰人呢，都把它起取了一个蛮奇怪的名字哦，叫做这个湖畔迷路的孩子。但是其实呢，这个千屈菜它并不是群生的植物哦，它是掺杂在其他的这个植物的这个丛中哦，然后是单株单株的长出来的。 所以呢，他的祝福之下也代表的是孤独。那么在当中呢，说他祝福的属马的朋友们呢，个性上就比较容易会比较孤僻哦。虽然你是相当的独立自主的，不过你给人的第一个印象呢，就是会觉得你在精神层面上呢是有很两极的，要么就是很弱不禁风。 不然就是一个很咄咄逼人的感觉，所以就难免很容易会有人在后面呢给予你那种一种比较像关爱的眼神，或者是说想要呃逃避你的眼神哦，就会有很两极的一个状态出现哦。那么也会建议你们呢，在这个礼拜呢，要适时的，就像在工作的部分呢。 一样要好好的跟另外一半沟通哦，才不会让自己显得太过的孤独哦。再来下一个生肖是针对属羊的朋友，属羊的朋友在当周是属于好胜心强的一周。那么在工作方面，你可能会有很多大量的合作机会。那么这些合作都有可能把你的事业推到另外一个顶峰，又或者你可能会因此而找到一个新的方向哦。 那么无论如何呢，这一番的探索跟调整呢，对你而言呢是好的，所以请你务必要好好的掌握你原有的机会跟资源，因为这些都是属于得天独厚的幸运呢所带来的。那么在这个部分呢，也请你一定要有充分的体认，我们不要太过的贪心，因为呢，如果太贪心的话呢，一切呢就可能呢会化为。 无有。那同时要注意的是呢，如果你我们的好胜心呢在当中太强，也很容易造成别人对你的误会，所以要放轻松一点的去面对眼前的一些局势。那同时针对健康的部分，会建议呢我们切记哦，不要憋尿，然后水要喝够哦，才不会有膀胱或是泌尿道相关的问题。 那么在当周要留意的天数有两天，除了周一之外，还有周日。那么针对属羊的朋友，我们在当周的开运花呢是柠檬花。那么柠檬呢，我们都知道它是有非常高鲜度的柠檬哈的维他命 C 哦。 所以呢，呃，在过去在英国的船只上，他们都有依法规定啊，必须要储存柠檬汁，提供给他们的船员去使用，来预防这个坏血病哦。那么，但是呢，因为我们这个榨过这个柠檬汁，其实是很容易腐坏的。那如果你这柠檬汁不新鲜的话呢，就没有意义了。所以呢。 这个柠檬花呢，在它的祝福之下呢，就代表的是新鲜奇特。好，因此在当中呢，受到它祝福的属羊的朋友，你们在这个礼拜呢，会蛮有这种呃奇艳的魅力，而且很容易受到他人的欢迎哦。但是你们同时也会是他人嫉妒的焦点，所以呃，请务必呢，不要只只博取了异性的好感。 在同性间的好感哦，也一定要务必下一点功夫，努力一下哦。好，再来下一个呢，是针对属猴子的朋友。属猴子的朋友呢，在当周呢是属于彻底融入的一周。那么这也意味的是呢，长期有在合作的团队啊、公司啊、客户啊，哦，你一定要记得他们是你在事业发展上的根本哦。 所以一定不要身在朝营心在汉，一定要珍惜你现在现有的事业资源啊，还有体系。那么另外要注意在沟通上，你比较容易因为太过的拥有这种完美的主意而表现的挑剔跟强势。好，所以这个部分呢，呃，要特别注意，就是即便你的出发点是好的，但是别人如果没有办法在第一时间同步感受到你的好意。 那么就会有点丧失了它本来的本意了，所以要多换位思考，就能够减少这些能人际关系上所造成的误会哦。再来就是在当中呢，多一点的心平气和，可以提升呢你运气，好，这会变得是蛮主要的一个关键，所以请务必要多加的留意。那么在健康的部分，要多留意的就是我们的心脏，比如说。 血压的高低，再来呢，肠胃还有背部的部分。而在当中属猴子的朋友，老师建议你们要特别留意的是当周的周三。而在这个礼拜属猴子的朋友，我们的开运花呢是巨大的秋麒麟。那它原本是原产于在北美洲的多年生植物。那它和人类移民潮流是相反的，是由这个。 美洲新大陆呢，以往西欧的一种植物，因此呢，它的祝福呢就代表的是逆流。那么受到它祝福的属猴子的朋友呢，在这一个礼拜，你们个性上会有点反背，会有一点叛逆哦，就是想要跟别人逆着干。某个程度上，有点类似像跟全世界在宣战，在挑战。 那该跟异性相处的时候，就变成是有点故意要闹，或者是要引起对方的一个呃贪心哦。所以其实在这个礼拜，请切记，因为你会没有办法拿捏好这个火候，所以很容易弄巧成拙。呃，老师会建议呢，在当中还是比较适合温和平稳的一个感情的互动模式。所以呢，在平常的生活中哦。 还是不要让这个紧张，或者是这种很怪的这种呃情绪呢，呃，站在你们的这个空间哦，尽量让两人在独处或者是在对话的时候呢，是可以感受到很放松的情绪，而不是互相在挑衅哦。所以尽量在当中，请管好你的嘴。 再来下一个生肖是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友在当中是属于有贵人提携的一周，那这也意味着是我们在工作上呢会有贵人相当的有这个意愿去扶持你啊，比如说股东啊、老板啊、客户或者是长辈这些上位者，他们都会相当的愿意给予你机会哦，所以只要你呃愿意呃。 能够扛起这些压力，然后你愿意顶着这些压力，然后你也可以很适时的知道怎么样去注意，把时间分配在各个事项当中，好，那么你就可以让一切呢都呃很平稳的发展，也让你也可以让你自己的精神的状况呢能够平衡的很好，那这样子就能够冲出一番的成绩哦。 为什么讲到精神状态啊，平稳的很好？因为当你感觉到很有压力，或者是感觉有这种呃颠簸的情绪的时候呢，就很容易让你没有办法耐住心智哦。那如果你没有办法耐住你的性子的时候呢，你就没有办法去呃听取不同的声音，所以呢，你也会让你在沟通上会相当的无效。 因此，在这一个礼拜呢，让你的这个心情、精神状态维持一个很和谐的状态，是相当 critical、相当重要的。因为这样子呢，才能够让好运呢，帮你带来更加积极的一个作用哦。所以，放松、清醒呢，是可以让你平衡各方面的关键。那么，在当中呢，我们的健康的部分会建议要多留意，比如说。 关节哈、脊椎、小腿哈，也就是呃我们的血液循环这一个部分哦，要多加的注意一下。而针对当中我们的运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而在这个礼拜属鸡的朋友，我们的开运花呢是小连翘。那么小连翘它有一个别名哦，叫做圣约翰之草。它纪念的人呢就是替。 耶稣施洗的这个圣约翰，因此呢，他的这个祝福之下，就代表的是指导。那受到他祝福的属鸡的朋友们，在当中呢，也会代表是你们会天生具备这种领导者的这种资质，而且还兼备着这个包容力、智慧以及判断力。 在感情方面呢，你们也比较容易去扮演主导者的一个角色，所以呢，你在跟另外一半的相处，或是跟异性的相处之下呢，呃，会比较想要挑那种比较老实，然后比较能够跟你配合、服从你、愿意乖乖听话、乖巧的对象哦。再来下一个生肖呢，是针对属狗的朋友。 属狗的朋友呢，在当中呢是属于十分看重的一周，那么这也代表是呢，老师会建议呢，我们呢在当中呢，尽量是以开放的这种态度呢，来表现自己的个性以及独特性。那最主要是因为，其实你们已经具备了专业的能力，也累积了一定的这个呃经验值哦。 所以，如果你想要亲手去打造你自己能够表现的舞台，你就可以去减少很多的一些负面的想法，或是一些自我的苛责。因为最主要的是来自于你在这个礼拜，你比较容易陷入感觉自己做的不够好的这种情况哦。那么，想要提升你的生活呢，就务必要让你抛掉这样的一个负面的想法。 还有呢，呃，也要让你的这个自我的防备心呢，要呃解除，因为这样的状况下，你才能够跟他人呢多一点的互动，并且呢培养多一些的信任的关系。所以切记要留意的就是，对于你们在当中呢，要适时的去找人去倾诉，是相当重要的。不管他是家人、同事，或者是另外一半都好。 但是能够把你的情绪做一个宣泄，在当中是呃比较不会让你累积的情绪变成爆发的导火线哦，所以会是蛮关键的。所以也会建议你们在当周尽量要多一点的知足常乐，因为它也可以帮助你聚集更多的好运。那么在健康的部分，会特别建议我们要多留意一下甲状腺以及肺部哦。 所以适时的这个注意温差啊，还有呢，呃，我们在饮食上面少一点这个钠含量的食物哈，会是比较理想的。在当周要留意的天数，有一天是周二。那针对属狗的朋友，我们在当周的开运花呢是松树蕈，那么它是属于松科的蕈哦，是在七世纪的时候呢献给一位呢。 呃，致力于翻译拉丁圣经的学真啊，所以呢，他的这个祝福呢，就代表的是赌石。受到这个花的祝福的属狗的朋友们，在当中呢，你们会有这种锲而不舍的这种态度，你们会很辛劳的，好，愿意去做任何的事情哦。 那么你们也不喜欢太过的铺张，或者是太过的华丽，你们只想要扎扎实实的看到一些是真实的事项。所以在跟他人相处的时候，你就会蛮在乎的是不是对方承诺了什么，或是对方做了什么，而是你会比较在乎是对方到底是有没有改变了什么，或者是实质上给你带来了什么。所以对于 恋爱的步调上也会相当的是慢而仔细的。好，那最后呢，让我们来看的是针对属猪的朋友。那么属猪的朋友呢，在当中呢是属于回应疑虑的一周。那么这也代表是，其实我们在这个礼拜，你有相当多的计划是需要展开执行的。那么请你务必呢都要一一的去确认，然后去善后。 那当然，如果你可以提前做好各方面的规划，然后很明确的去回应相关的人员的一些疑虑，那这样子，即便需要有这种多方的沟通的状况出现的时候呢，你也比较能够临危不乱，而且甚至可能会有人会帮你背书，或者出来帮你做解说。好，所以在这个礼拜呢，你要留意的东西呢，就是有没有做好规划性哦，然后事前呢，去把一些。 呃，比如说我们讲的反对问题给处理掉，那么在当中也要留意，就是在财务的部分哦，呃，不要呃有这种呃隐忧出来。这个隐忧，比如说会针对像一些纠纷，比如说如果是有在投资理财的朋友，你们要做好一些事前的评估哦，才不会让你最后没有办法守住你辛苦经营的成果。那那个。 在当中呢，很多这个人脉的关系是能够帮助你顺利过很多关卡的，所以呢，请务必也要好好的运用一番。那么在当中呢，建议我们要多留意的部分是针对口腔、肺部以及消化系统的部分。好，那么在当中要留意的天数也相对的比较多，除了周五之外，还有周六以及周日。 而针对属猪的朋友呢，我们在当周的这个开开运花呢，好是紫苑花。那么紫苑花呢，它是一般呢是不宜生长在多盐之地的。那它的叶子呢是能够储存在这个呃淡水的。好，所以说其实即便呢。 它生长在不适合的这种地方呢，它还是一样呢，能够透过呃综合它所吸收的这个盐水哦，然后生存下来。所以呢，这个紫苑花呢，它祝福之下就代表的是综合。那么在当周受到它祝福的属猪的朋友，也意味的是你们在呃处事方面会相当的公正无私，是非常适合去当纠纷跟一些呃。 杂事的这种事件的调停的一个角色，那虽然你有的时候会有有会有点那种任性的一面，但是其实你们会是蛮冷静的去分析利弊哦，然后呃把事情给摆平。那么在当中呢，因我们要特别去留意的是，因为你很容易综合掉一些情绪，所以也会代表是你对于另外一半而言，即便对方有一些情绪的起伏。 啊，或者是一些不可理喻的要求，你都会尽量的去合理化，或者是盖瓜承受。那这也代表的是，是你就比较容易吸引这样的特质的人到你的周边。但是你还是要留意一下，在本质上，这是不是你能够长期所接纳的，才不会让这段感情呢，只能谈了一时，没办法，好成为一世哦。再来，最后让我们来看一下，在当周的感情胜利。 主又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是属蛇的朋友，第二名是属马的朋友，而第一名呢是属猴的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么在当中呢，这三个生肖的朋友，我们在感情上呢是恋爱的好时机哦。有伴的人呢，你们的活动就会相对的比较多哦，而且呢会让人家非常的羡慕，你们总是在这种夫唱妇随的一个状态。 那么在当中这样的情况呢，也意味着是，你们对于感情的需求会变得比较大，会不自觉的呢想要寻求情感，还有这种家庭的安全感跟稳定性，所以你会不断的跟对方索取，呃，比如说，呃，可不可以一起做些什么，或者是从，呃。 一些要求一些东西来看对方是不是能够做到，来确定他是不是在乎你哦。那么在这个礼拜要特别提醒你哦，你要留意的是，你跟对方在一起的时候呢，是因为爱而结合呢，还是因为更多的是因为你从对方看到了他能够给予你安全感的特质哦。因为呢，比较担心的是，如果你是因为 对对方的身上有你所熟悉的这种呃父爱或者是母爱的这种特质而在一起的话，那么这段感情呢就可能会在你看清或者是看破事情的时候就会破局。所以只要你能够很清楚的知道你现在看上的是对方的什么特质，那么这段感情呢就能够呃除了是呃谈得很甜蜜，也能够谈得够长久哦。 好，以上呢是针对当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号或是下方的连接跟老师预约线上咨询。我是金玲老师，感谢大家本次的收看，我们下周准时再见喽，拜拜。